有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜。天上地下冒险呀，敢做敢当才是大侠。 这结果被化成了乌龙笑话。哪怕隔世百千个滚烫，也要畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得过吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩，我伴一同前行吧。毛驴的波浪，马脸的三八。 有什么值得害怕？哪怕要走到海角天涯，那就和我整理好行囊再出发。探险的大路就在你脚下，那就说好江湖上再见吧。哇！大师兄神勇无敌。 光头哥哥，真是对不起哦。蔡捕头，你看到我大师兄了吗？这原本是最高机密的案件，走吧，直奔采风岭。最健壮的济阳之人已经带回来了，脉搏通畅，精体强健。 会有事的。啊 <laughs> 啊啊！ 法妖孽，快，继续射箭！啊！妖孽，给我拿下！ 该死！啊啊好强啊！不愧是厨子。呃。嗯。 你 <laughs> 一下子收拾了几十个突击队员，大开眼界啊！ <laughs> 庄主，您真是太强了。 <laughs> 宝塔，他竟然为了我，用身体挡住了暗箭，我一定要救活你。呃，庄庄主，活宝。 怎么会变成这样？难道难道是啊？残缺的元力只有毁灭，没有重生。主子，别自责，宝塔都是被那些人害的。 <laughs> 庄主，你要打起精神为宝塔报仇啊！你。 天残刃，受死吧！快闪开！大师兄，嗯，差一点就被切成两片了。为何阻挡我和他对决？啊，你脑残吗？他身上有虎宝原力，你是鸡蛋碰石头。那种可怕的力量，就连我大师傅都十分惧怕呢。 原来真的有火哼， <laughs> 只可惜知道的太晚了，你已经回不去了。喂，马妞，你是在威胁我们吗？本座是朝廷命官，岂会受妖人威胁？既然走不了，那就放手一搏，十倍功力白鹤掌。 哎，你真是皮痒，早告诉过你打不过他的，跟他拼了！你疯了吗？可恶！喂，你别太过分了！你这样整人很高兴是不是？高兴。 想保护的人都保护，不了，你说我会高兴吗？林彻，包大人，喂，你有完没完呐？越看你越不顺眼，真当乌龙院大师兄是摆设吗？哦，呀，花大师兄，别抢枪头啊！蛮牛呀、悍击，黄牛撞钟。 庄主爷，您真是神威盖世啊！快吸收他的力量吧，以后天下就是您的了。啊！啊！啊！他在吸收乌伦月小子的力量。哦，大师兄，我要去叫大师兄。别冲动啊！ 我们根本没实力跟那个妖孽斗啊！不能再让你去送死！事情越来越复杂了，赶紧回去向上级汇报，绝不能让他得逞！哦，白鹤掌！ 感谢小兄弟，让我有机会击杀这个妖人。回去后，我一定会厚葬你的。不用谢，我没死。你你的右眼啊，我的右眼怎么了？有眼屎吗？大惊小怪。哎，我的右眼怎么变成了硬邦邦的球？ 你没事吧？我我全身乏力，居然没死，奇怪，你额头上的第三只眼消失了，哦，身体也不再冰冷，恢复到了原来的体温，那就是啊，我把元力转到阿亮身上了，我吗？嗯，啊，什么虎宝元力啊？ 我怎么没感觉啊？小兄弟，嗯，跟我回去，公主正在追查火宝，她一定会对你大为赏赐。好啊，好啊，公主要赏赐我。你身上有电，啊？怎么会这样啊？既然这样，那我就只有把你绑回去了。喂！ 为什么要锁住我？跟我走！我又不是你的奴才，凭什么要听你的？哎呀哎呀呀呀呀呀！我身上为什么会放电啊？恭喜你呀，这就是火爆元力的展现呢！真的吗？嗯。啊。 是谁？杨是电，你身上也是残缺不全的活宝元力。喂，你说谁残缺不全呢？现在活宝元力转移到了我的身上，我看你是在嫉妒我吧。嘿嘿嘿，我现在就回去，让小师弟知道，是谁找回了活宝元力。你先别得意太早，季三伯说的没错。嗯。 之活宝传奇，看乌龙院，吃曼果零食，线下超商或登录淘宝、微信搜索“曼果”均有售卖，还有精美礼品等着你哦！赶快行动吧！ 天天练，棍棒刀枪剑，打拳练功不偷懒，他们是好青年。寻找活宝路漫漫，到处是考验，穿越艰险排万难，没成功绝不凡，英雄少 你必须吞下麒麟胆，才能得到全部的活宝原理。沙可金，识时务者为俊杰，你这个墙头草！什么？全死光了？是你害死的！我要去告诉师傅。药王宗怎么了？三大总管携款潜逃，为活宝，家破人亡。 屋里有人，是谁在里面？我是来找你的，沙克季。